я сижу, я сижу, я сижу и отдыхаю. Чая пью, чая пью, и потом я размышляю о том, о сём, о жизни этой. Но все же но все же не знаю, как жить. Порой я не могу свои, свои задачи решить жизненные позиции. Позиции жизненные. сложный лабиринт Ищу я путь, туда-сюда хожу, мотаюсь Где, не знаю